suruh manusia berjalan di atas muka bumi pergi tengok keadaan manusia yang durhaka kepada Allah dan kesal-kesal yang manusia dok buat zaman-zaman dahulu jadi semua orang hok pergi tengok, pergi perhati tu kena Allah, takut kepada Allah wirti katanya Allah lah yang menciptakan benda tu nak situ Tak ada nak suk di ผลการวิจัยออกมา1 2 3 4 5 dak tak ada nak situ dak nak jadi kita semua ni pakai email kuat belaka kenal Allah dan reti hakikat yang sebenar yang Allah Taala cipta setiap sesuatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آيات 20 sampai 24 suratul ankabut Allah Ta'ala firman di sini Suruh manusia Berjalan di atas muka bumi Kita tengok Keadaan manusia yang Durhaka kepada Allah Dan kesel-kesel Yang manusia duk buat Zamin-zamin dahulu Untuk apa tu? Untuk perhati Bagaimanakah Allah Ta'ala memulakan kejadian Cuba kita tengok makna aja tak? Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi. Serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaannya, ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Kita tak nampak Allah Ta'ala buat macam mana makhluk pada permulaannya. Sebab kita tak ada tak ada duduk dalam hitam. Kan. Tapi Allah Ta'ala suruh kita pergi perhati di sini sama ada perhati di tempat kita ataupun di tempat lain-lain yang Allah Ta'ala buat tu buat gani yang tak ada di tempat kita kaifa al khalq bagaimanakah Allah memulakan kejadian dia memang semua kejadian hak kita tengok atas muka bumi inilah lah hak kita boleh tengok di bumi ni lah hak atas langit kita nak, nak, nak nampak lagu mana atas bitai atas matahari atas bulan dia tak sabar kuasa kita nak kita tengok sana. Tapi bila kita tengok di atas muka bumi, sama ada di negeri tu, tempat tu, kita boleh ambil pengajaran banyak daripada hak Allah Taala buat. Tujuannya nak royaknya bukan nak suruh kita pergi duk kaji soso gotu gani. Kalau sekiranya kita ada peluang boleh pergi kaji, boleh wicai soso kalau bagaimana kah Tuhan buat goning goning goning goning. Goni tapi bukan tujuan nak suk di wicai tu dak bukan suk di tahu he ti ma ti pai sosokaro kejadian dia bukan nak situ dak nak di wujadi semua orang hok gi tengok gi perhati tu kena Allah takut kepada Allah wirti katanya Allah lah yang menciptakan benda tu nak situ tak ada nak suk di ผลการวิจัยออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้า dak tak ada nak situ dak nak jadi kita semua ni pakai email kuat belaka kena Allah dan reti hakikat yang sebenar yang Allah Taala cipta setiap sesuatu thum apa ni thumma Allah yunshi'un nash'atal akhirah Allah buat semua makhluk adanya sebahagian makhluk yang akan hidup semula, bangun semula untuk menerima balas se yang Allah Taala buat. Jawab tu. Kemudian Allah akan memulakan ciptaannya itu semula pada hari akhirat. Tak ada dah orang lain. Manusia. Kalulah makhluk-makhluk lain sekadar sebentar ya Allah bakit we nampak gambar katanya untuk nak jadi adilnya hak duk buat di atas muka dunia yang Nabi Misa di dalam hadis kambing hak ada tanduk dengan kambing hak tak ada tanduk duk bergomo gimana degup degup degup degup atas muka dunia siapa ke Allah kambing ataupun menate hak, tak ada tanduk sikit lagi di akhirat Allah Taala we tunjuk kepada manusia Ni tengok ni. Hak ada tanduk. Duk duk duk tojoh ataupun duk tanduk. Nate jenis tular hak tak ada tanduk dan buat zoling go tu go ni go tu ni winapok kepada manusia sebentar ya. Nak jadi adanya balah pergi mari. Tulah orang-orang kafir apabila dia tengok keadaan macam tu orang kafe pakat kata ya laitani kuntu turaba Alangkah baiknya dulu masa aku duduk atas dunia, aku jadi tanah. Aku tak jadi manusia. Pas jadi manusia ni lah panha banyak. Sahabat-sahabat zaman dulu. Terutamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia biasa duduk dia dia dia kecek nak we orang duduk tepi-tepi dia bunyi. Alangkah baiknya kalau sekiranya ibu aku tidak melahirkan aku. Alangkah moleknya aku tidak ada di atas muka dunia ni. Ini bukan arti tak syukur kepada Allah. Tuhan buat dia jadi seorang manusia. Kita pun lagu tu. Kita kena syukur kepada Allah. Allah jadi kita ni seorang manusia. Tapi bila kita fikir luk-luk manusia ni cau panha buat ke tu buat ke ni lepas tu hadap bosannya kena duk pikul dosa sampai ke hari hari akhirat itulah Abu Bakar dia sebut alangkah baiknya kalau sekiranya ibuku tidak melahirkan aku tak sahada tuatun di atas muka dunia tak ada kena kong dengan dosa terutamanya kena jatuh di dalam pinggaku la ilaha illallah ni ada arah dah ya semua ni Allah Ta'ala takdir belakang kita pun tak ada mitok nak mari ke dunia tak ada biasa mitok tapi Allah Ta'ala takdir sejak daripada azali lagi mung kena mari ke dunia mung anak siapa cucu siapa cicit siapa ha, mung nikah dengan siapa boleh anak berapa orang ataupun tak boleh anak kau sinsup dengan hidup mung tak ada anak siapa sup tanah belakang dah hak ni lah kita perlu fikir semula ya Allah nak buat macam mana nak jadi kita ni selamat selamat dunia ya sekadar-sekadar je ya. tapi nak selamat di akhirat lepas tu pun puang daripada hak kita buat gapa-gapa atas dunia dia mi pun tanti kepada kita lepas pada kita mati dan sampai ke akhirat atas dunia lagi mi pun lama banget gapa hak kita buat akan kita lihat ataupun akan kita rasa hasil natijah dia pun ของการกระทำ kita hak tak tak molek ataupun hak molek dia akan keser dalam hidup kita inilah yang Allah Taala royak katanya thummallahu yunshi'un nash'atal akhirah Allah akan buat akan apa kembalikan memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang baru baru semua sebab kita hancur belaka tu. Gi pula kita ke akhirat. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nota kaki yang bawah 1345. Dengan tujuan supaya bertambah jelas lagi. Mereka diperintahkan keluar mengembara di bumi, di muka bumi untuk mengkaji asal-usul kejadian makhluk-makhluk yang berbagai-bagai keadaannya. Kerana Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya itu Amat berkuasa menciptakannya semula pada hari akhirat kelak Dalam bentuk kejadian yang baru Alhamdulillah ini kita orang Islam ni Yakin tem-tem roi persen Katanya kita dan sebahagian makhluk Akan dibakit semula Gi ke akhirat Allah, nah, Kita kena mati belakang ni Kita kena mati belakang Akan duduk di dalam tanah akan dibakit sekali belaka setelah kita ditiup apa ni setelah ditiup sangkakala mari ayat yang ke-21 Allah Taala firman bila siapa manusia di akhirat termasuknya jin juga dah kan? manusia dengan jin hak tu nak balas hak lain-lain tu hak ada nak balas yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun ia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya Allah nah iaitulah orang-orang yang ingkar dalam tafsir sebut orang-orang kafir orang munafik orang yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ni termasuk di dalam yu'adzibu may yasha Allah taala akan seksa orang yang dia kehendak wal iazu billah tapi wa yarhamu man yasha Allah dan ia juga yang memberi rahmat kepada sesiapa yang dikehendakinya iaitulah orang-orang yang beriman kita tak ada pelat Allah Taala royak katanya yu'adzibu sebab dia nak seksa orang yang dia kehendak tapi hodok bosannya kita ni wa yarhamu man yasha nak masuk ke dak Allah akan beri rahmat di sini artinya Allah akan memasukkan di dalam syurga sebab akhir ayat suratul insan Allah katanya yudkhilu man yasha'u fi rahmatih Allah akan memasukkan siapa yang dia kehendak ke dalam rahmat dia apa makna rahmat iaitu syurga Pah ni kita kena bukan lun dak ni bukan lun hidup kita nak ujadi. eh kita boleh masuk syurga ke tu Tuhan nak pilih kita bukan-bukan hak tu saja bukan duk lun chok dak tapi dengan dengan perbuatan amalan ime kelakuan yang kita duk buat hari-hari hari-hari hak lah menunjuk katanya Allah Taala nak we kita masuk di dalam syurga dia ke dak ataupun tak masuk tiap-tiap orang dia tahu katanya diri dia sendiri akan duduk mana. Sebab tu Nabi royak di dalam hadis katanya setiap orang mati dia akan diperlihat maknanya ditaya diwi tengok kepada dia hari-hari siang malam pagi petang tempat dia nak duduk di dalam akhirat sikit lagi. Sebab tu orang hak mati-mati dah dia nampak. Siang malam pagi petang Tuhan suruh malaikat tunjuk kepada dia ni tempat mu nak duduk ni. Ni tempat mu nak duduk. Ni itulah orang-orang hak deraka kepada Allah banyaknya dosa terutamanya orang kafir orang munafik orang banyak-banyak dosa deraka banyak bila siapa hari kiamat malaikat siup sangka kala dia kata kan halu ya wailana man ba'athana min marqadina mereka itu akan kata dengan tuduh ataupun kata kepada diri sendiri ya wailana celakalah kami ni siapakah yang cokeh kami bakit kami daripada tepat ni sebab itulah bunyi suara hadha ma wa'adar rahman nilah Allah ar-Rahman yang janji siap-siap dah wasadaqal mursalun dan benarlah rasul-rasul yang diutus yang dihantar mai duk royak so so so so so kepada manusia hari itulah hari ia panggil Jelah, peracak cacin yang manusia duk dengar tak dengar ngaji tak ngaji reti tak reti dia betul maklumat dia pada hari yang berlakunya hari kiamat Masya Allah sebab tu kita kena minta sama dengan Allah Ta'ala jadi selamat dunia dan akhirat minta sama terutamanya ini saya set belum pada kita nak wis halal semaya pak kara kita kena minta Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wahai Allah aku minta berlindung dengan mung daripada azab neraka jahannam wa min azabil qabri dari azab kubur wa min fitnatil mahya wal mamat minta jauh daripada fitnah kehidupan dan kematian wa min syarri fitnatil masiihid dajjal dan minta jauh daripada fitnah godae yang akan dibuat oleh dajjal yang akan lahir mari ke dunia di akhir-akhir zaman walaupun kita tak tengok lagi dajjal pada sekarang ni tapi satu hari satu cuang masa petak dia akan mari khianat habis atas muka bumi ni dia mari khianat akidah orang buat jadi orang metang, pasang habis otak cara hidup Islam molek-molek jadi kafe ha tu orang kafe sama telah dah duduk dalam puak dajar ha ni bosel ni bosel dalam hidup kita di akhir-akhir zaman yang berlakunya gotu goni gotu goni yang dikira katanya fitnah yang sangat-sangat besar yang akan hit, yang akan berlakunya dalam atas muka dunia ni pas kita eh, jauh dah belakang minta dengan Allah Ta'ala pak kara saat ni minta jauh daripada hidup kita terutamanya azab neraka sebab benar kita tak tahu kita nak pergi nak pergi ada duduk dalam keadaan mana pun kita tak tahu itulah kena duduk minta sokmu lun kebaik ke yang kita duduk buat amal usaha jadi nampak katanya sungguh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sungguh kita dengan cara hidup nak jadi betul molek insya-Allah selamatlah orang tu di dunia dan di akhirat akhir sekali wa ilaihi tuqlabun dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan untuk menerima balasan Allah nah kita kena jadi teran semua hati kita beri peringat teh semua mikir dek sore-sore utama sekali dah waktu sunyi-sunyi terutamanya atas tika semaya waktu kita semaya tahajud lepas ada semaya tahajud cuba kita mikir dek dia jangan jenera tapi nak ayat katanya dek dia sebentar mikir ha hidup kita saya yakin katanya orang apabila dia mikir ha hidup dia banyak ha akhirat air mata akan tubik tapi mikir ha dunia banyak, air mata kering selalu, tak ada. Tak tubik air mata. Hati kita pun dia tak serupa dah. Kita mikir ha dunia banyak dengan kita mikir ha akhirat banyak. Hati kita tak serupa. Orang mikir ha kubur, ha akhirat, ha dosa, pahala, hati dia lembut. Air mata dia mudah tubik. Bila baca Quran, baca baca ajaran agama, dengar hadis-hadis Nabi mikir ya Allah bagaimana kau aku nak bawa diri aku ni ha, begitulah nah, saya tak ada banyak hurai masa pun habis lah ayat katanya walaupun baca banyak-banyak ayat tapi kadang-kadang dia sekadar satu dua ayat sekadar tu eh, untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh